ehtiyot bo'l elli yo'qsa men yitaman. endi men yuraman 3 1 2 voy men spit mushukka o'xshab qoldim senga suv sepishdi senga suv sepishdi Ya shafar, men yutdim sen mag'lubsan men hammada zo'r o'ynayman yana bir marta yutay ey yo'q sen bilan o'ynash qiziqmas ekan og'ay bo'ldi qizlar urushmanglar murabayqa malchikangi safar ayliga yutqazib berarsan ha yoqmay qolsin endi hech yomon bilan o'ynamayman odam yutqazishni ham bilish kerak hech ham unday emas shunday shunday shunday shunday yo'q shunday balki boshqa o'yin o'ynarmiz olg'a tumor qahramonlari qanaqa <laughs> xafa bo'lgan qizdan so'ra maqtanchoqdan so'ra nima bo'ldi rebeka pari bilan jasur eli bir biri bilan gaplashmayaptimi? voy siz bilan hammi bu ko'ngilsizlikdan jinni bo'layotgandir voy bechoralar voy oh, rahmat rama sehrli tumar, menga yo'l ko'rsat Semishga bizning yordamimiz kerak ekan. O'yinlar oraliga yo'l olamiz. Salom. Qani pishtey, g'olibga yo'l bo'shating. O'yinlar oroliga xush kelibsiz. Meni Speedy mushuk deb chaqiringlar, tushunarlimi? O'yinlarga kelsak, bu borada menga yetadigani yo'q. Qanchalar qo'pol, qanchalar maqtanchoq. hamma yoqqa so'lagini sachratdiya salom spiti men rebekka pariman o'yin chempioni ha maqtanmay qol men istagan odamni har qanday o'yinda mag'lub qila olaman hatto panjamni dumiga bog'lab qo'ysa ham buni uddalayman tushunarlimi mana yana boshlanyapti bu yerga bahslash uchun kelganimiz yo'q biz do'stlarimizga yordam bermoqchimiz do'stlarim shunchalik ko'pki sanab sanog'iga yetolmayman to'g'rimi mushuklar nimadir bo'lganga o'xshaydi ha bu shunchaki shoshilinch xabar orolni girdob oqizib ketyapti tezroq yuqoriga chiqmasak girdob hammamizni suv tubiga ortib ketadi bu yerda eng chaqqon mushuk kim albatta men hammadan chaqqon hammadan birinchiman sizlar esa yo'q